suhbat podkast tomon bilan man e, qilgan ishlarim noto'g'riligini tushunib yetdim man to'g'ri yo'lga kirdim iltimos meni tinch qo'yinglar bezovta qilvermanglar mani mani kechiringlar asal xone rasman tavba qilganini ma'lum qildi undan tashqari sizu bizdan uzr so'radi albatta to'liq videoda ko'rishinglardan oldin Bu videoga har xil jinni ketdi reklama bo'lmagani uchun like bosishingizni iltimos qilaman. Yettim deb yetti harakat bilan like bosganlar, har bir qilayotgan niyatingizga erishinglar. Alloh rozi bo'lsa, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jamadi va siz aynonda ham Max Majid kanaldasiz. Hozir Asalxonada bir nechta har xil yerda videolari bor. Aynan daprosi, e, uzr so'ragan o'zingizlar tomosha qilasizlar. Undan oldin bilasizlar, bu kanal sizlarga ochilgan, ya'ni sizlarga xizmat qiladi. E, o'shaning uchun hozirda o'zida obuna bo'lishingizni iltimos va tavsiya qilaman. E, eng avvalo, eng avvalo obunadan ham eng avvalo kommentariyaga O'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Nimaga bilasizmi? Asal xoniyada uzr so'rashi, asal xoniyada tavba qilishi aynan siz bilan bizni deb bo'ldi. Nimaga desanglar, Tovba qilib yana qiladimi? Gap unda emas. Kuni kecha Asarxona juda hammani so'kib, purkib mensimardi. E, o'sha e, videolar qilganimizdan keyin kommentariyada insonlar xolagan gapini yozgandan keyin e, davlat siyosat odamlari ham tekshirdi, bunga mm, nima deydi, ogohlantiruv berdi. Ikkiga o'zi ham o'qib, o'zini qilgan ishidan afsuslanib ketdi. Ya'ni sami glavni umuman qilib aytganda mana siz bilan bizi o'sha e, mehnatimiz zoya ketmadi. menman degan eng kuchli O'zbekiston xizmat ko'rsatib kelayotgan fohisha har bir insondan uzr so'radi. Bu albatta katta e, burilish, to'g'risini aytganda. Nimaga desangiz, siz bilan bizning mehnatimiz. O'shaning uchun doim aytaman, erinmasdan, erikmasdan kommentariyaga fikringizni yozishdan hech qachon tortinmang. O'qiydimi, o'qimaydi o'ylamang. o'qiydi, albatta o'qiydi. Endi e, sizlarga eng avvalo yana bitta narsa reklama yo'q aytganimdek bu kanalda, ushbu videoda e, pastda Telegram kanalimni e, o'sha silkasi bor kommentariyani birinchisida o'tib obuna bo'lishinglarni iltimos qilaman и tavsiya qilaman. Sababi o'sha mana qisqa qisqa qaynoq xabarlardan ham Telegram kanalimdan ko'rishinglar mumkin bo'ladi. 18 plus videolar har bitta narsani o'sha kanaldan kuzatib borasizlar, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir asalxonada birinchi o'rinda uzr so'ragan videosini qo'yaman. Undan keyin nimaga uzr so'ragani haqida yana video bor, uni qo'yaman. Marhamat. suhbat o'tkazdi men bilan. Men e, qilgan ishlarim noto'g'riligini tushunib yetdim. Men to'g'ri yo'lga kirdim. Iltimos, meni tinch qo'yinglar, bezovta qilmanglar meni. Meni kechiringlar. O'zingizlar ko'rdinglar aytganimda bemalol yana fikringlarni yozishinglar mumkin hozir nimaga uzr so'ragani haqida yana video rolik bor aytganimda, o'shani birgalikda tomosha qilamiz marhamat hozir e, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha asalxoniy nomi bilan e, tarqalgan o'sha videolar boshqalarni asoschisi demak o'zingizsiz fuqaro xo'jayeva mana e, toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga aynan xotin qizlar bo'limiga profilaktik suhbat o'tkazish uchun sizni chaqirtirdik bilasizmi ikki ming yigirmanchi yil ikkinchi noyabr kuni e, mirzo tumani sudi tomonidan e, o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni qirq birinchi moddasi ya'ni haqorat qilish va bir yuz sakson uch mayda bezorlik bilan e, javobgarlikka aybdor deb topilib javobgarlikka tortilgansiz to'g'rimi besh kun davomida ma'muriy qamoq belgilangan lekin sizda o'sha voyaga yetmagan farzandingiz o'n yoshli qizchangiz borligini inobatga olib sizni iltimosnomangizga asosan sud tomonidan o'sha ma'muriy qamoq jazosi e, jarima jazosiga almashtirildi o'sha sizni e, sizni holatingizni oilaviy sharoitingiz inobatga olinib e, o'sha holatdan o'sha berilgan jazodan to'g'ri xulosa chiqarmadingizmi yana mana shu holatdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqab ketdi to'g'rimi o'sha videolarga manga izoh bersangiz nima uchun yana video tarqatdingiz o'zingizga xulosa chiqara olmadingizmi noyabr oyida manga mana shunaqa ma'muriy sud tomonidan mana shunaqa jazo berildi va bu jazodan mana shu qamoq jazosi e, nimaga jarimaga o'zgartirilib muddatdan oldin ozodlikka chiqarildim e, keyin ikkinchi masala unaqa video tarqat man hech qanaqa video tarqatmaganman shaxsan o'zim hech qayerga qo'ymaganman va bu video 2018-yilda Sochida tushirilgan video. Va buni o'zim bir tanishim meni haqoratlanib, masxaralab, sochingni 10 kundan beri yuvmaysan. O'sha afrikanskiy gasichka qilganman, sochim sochingni 10 kundan beri yuvmaysan deb o'shanaqa biz dam olishga borganda kupanikda tushgan rasmlarimga ko'kraging osilib ketibdi deb meni g'ururimga tegadigan gaplar bilan haqoratlagani uchun man unga javob tariqasida o'shanaqa videoga hammomda sochimni yuvib ko'rsatib jo'natgan videomni bular e, manga qarshi mana shunaqa chiqazib yuborgan bilmayman kim chiqazdi nima maqsadda chiqazdi man bilmayman undan oldingi rasmlarga ham izoh berib undan oldingi rasmlar e, unaqa birovni jalb qilish emas o'sha u magazinni nima qilish uchun reklama qilish uchun edi bizani kontraktimiz bor edi o'sha ichkimini san reklama qilib bersang manga нормально pul bergan shu pul uchun man uni mayli deganmanda rasmga tushib berganman hozirchi hozir u qiz e, ishlamayapti chunki yana e, tovar olib kelolmayapti yaqinda homilador tug'gani sababli u ishini qilolmayapti mana shu xatti harakat umuman ayol degan nomga shanga dog' tushiradigan xatti harakatlar videolar kimga jo'natishingizdan qat'iy nazar to'g'rimi o'rtog'ingizga jo'natasizmi tanishingizga jo'natasizmi nima bo'lganda ham sizga qonun doirasida chora ko'rilmadimi ogohlantirilmadingizmi mana shu sud e, jarayonidan keyin bolam onam onam ham уже kasalmandlar mani qaramog'imda shu yo'lga tushishni e, moddiy yetishmovchilik oqibatida shu yo'lga kirib ketganimdan judayam pushaymonman afsusdaman o'zbek ayollariga xos bo'lmagan yurish turishimdan afsusdaman man уже anchadan beri unaqa ish bilan shug'ullanmayapman man uni oldin ham aytganman e bu urush ham o'shani oqibatida kelib chiqdi что odamlar mani bezovta qilyapti man yo'q man bunaqa ish bilan shug'ullanmayapman man to'g'ri yashash tarziga o'tdim desam ham shu odamlar mani bezovta qilayotgani uchun o'shani natijasida kelib chiqyapti bu holat ham man to'g'ri anaqa yashash tarziga o'tganman boshqa bunday xatti harakatlar takrorlanmaydi shu xalqdan uzr so'rayman bu ishlarimdan qattiq pushaymonman mm, to'g'ri yo'lga qaytdim chunki endi qizim уже yoshi o'nga kirgan hamma narsani tushunadi shu qizimni kelajagi uchun bu ishlarimni yig'ishtirganman bundan keyin shu qizimni tarbiyasi bilan shug'ullanishga qizimga anaqa qilishga nima qilaman vaqtimni vaqtingizni ajratasiz vaqtimni ajratasiz yana bitta narsa aytmoqchiman biza o'sha xotin qizlar bo'limi tomonidan siz bilan doimiy ravishda profilaktik suhbatlar olib boriladi hozir e, rasmiy ogohlantirish qilamiz bundan keyin mana shunaqangi xatti harakatlar sodir qilsangiz e, o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini tegishli moddalari bilan javobgarlikka tortilasiz shu o'zbek xalqiga e, xos bo'lmagan xatti harakatlar qilganimdan pushaymonman afsusdaman uzr so'rayman kechirim so'rayman xalqimizdan Aziz vatandoshlar, mana o'zingizlar ko'rdinglar. Ha, bekordan bekor emas. Bu qilayotgan videolarimiz, bu chiqayotgan blogerlar bekordan bekor chiqayotgani yo'q. Bekordan bekorga xalqni nazariga tushayotgani yo'q. Ya'ni bir nimadir qilyapmizki, natijasi bo'lyapti. O'shaning uchun blogerlarda nomi O'zbekistonda juda ham bir populyarniy, mashhurlashib ketyapti. Sababi aynan mana shunaqa ishlarni qilyapti. Ya'ni nima demoqchiman? Э, bitta men emas bu videolarni olib chiqqan Telegram blogerlari, Instagram blogerlari olib chiqqandan keyin e, xalqqa qarshi bora olmasligini bilib uzr so'rab bo'ldi Qarlochi meni chaynamanglar e, men o'zim yo'limda ketaman e, sizlar o'zlar degan maqsadda o'zini o'sha xabarini qoldiryapti bu albatta yaxshi natija bu natijaga albatta siz bilan bizi mehnatimiz bor To'rs kuzatmayman yomon ko'raman ochiq aytaman buni ko'p o'sha xabarlari chiqib qoladi. Lentada xolasiz, xolamasiz chiqadi. Shu ko'pchilikda jirkib, ko'pchilikda pusasi qilib, xolaganini gapiradigan bitta inson. Men doim aytganman, bunaqalar men uchun o'sha fohishalar fohisha bo'ldi, все bo'ldi, boshqa narsa emas. Pulini bersiz, xohlagan ishingizni siz ham qilasiz, xohlagan ishingizni qildiradigan inson. Bu narsalar puli ko'payib ketgani bilan, tagida qimmat mashina, qo'lida qimmat telefon bo'lgani bilan kimligi baribir ham ma'lum bo'ladi. O'shaning uchun xavotir olmasdan har doim o'zingizlarni o'rninglarni yaxshi bilinglar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiy bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizga ehtiyot qiling.